الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن تبعه وواله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد para pemirsa para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh Sangat dan kul hormati Langkong timin ngemri lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin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 Orang yang saya tawassul kalau bantar kulis saja. Mengatakan ganjaran kebagusan ke aku ibatan kulis saja. Orang yang sekalian bagus dapatan kulis saja. Setaja mat Islam laki maupun bini malam antara setaja ni separatus itu sana betara mana belakang maupun selamat dari siksaan Allah. Allah tuturing ahli serta setengkih kengeri dan Allah yang syafaat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat dengan para ulama para ulia para syuhada para solihin para guru para mengesepun melamantar kalaban yang barokah barokah pun saya kesebut Almatar batan ulis tajah serana batan batan ulis tajah keluarga batan ulis tajah santri santri batan ulis tajah jemaah batan ulis tajah orang syahadu rasul kalaban batan ulis tajah ngaturan kanjiran kebakusan kau hui batan ulis tajah Orang-orang yang sangat baik fokus sahabatan boleh setajam muka-muka senantiasa mendapatkan keidaan pengampunan kelampuan serang belas kasih ya Allah. Mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan ma'unah inayah kifayah riayah wikayah himayah ibn Allah subhanahu wa Ya, Ridhani pun Allah subhanahu wa ta'ala Yang barokah-barokah pun para ulama Barakah para ulia Barakah para syuhada Barakah para salin Barakah para guru Para pengesupuk ya, Barakah Ya, baru kaya pun pengajian, baru kena kebagusan, baru kena bulan Ramadan, baru kena pasangan. Malam atar kau kena setuju. Apa tu petan kena setuju. Santar-santar apa jam apa petan kau setuju. Petan kena setuju malam atar juga. Eh, nak keinginan eh, kecemburuan kecemperan kekompiran kompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan tu akhirat. akhirat. Itu agenda kesusahan, kesusahan, kesempatan, kesempatan, keserbukan, keserbukan, keselapan, keselapan. Mentari pekat bajar otak kelaban kempang berantak putuk angkui otak bantul dia bajaran botang bawa tangan muka muka berjumpa rezeki noler rezeki zaral sebaroka. Muka muka berani husnul khatimah lancang umur lematat kalau benda kena bin Allah. Lancang umur ini menjunjung tinggi agama Allah yang berani sehat berselamat aman dijajopan di musibah di bencana di malapetaka. petaka. Selamat dari petana, petana, selamat dari kedolim, dari kedolim, dari tingkir, dari setingkir, dari lebar, dari setelah, dari selanya, dari ganggu, dari ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelinate, kotor, ate, petang, ate, kering, ate, kering, ate, lopan, ate, ate. penekat iman penekat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di kemudian dalam pandangan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertagi perjuangan-perjuangan pun para ulama berulama terbarna tidak sebab tetapi jalan tetapi perantara kangkui kuat aja terjajan dan mendengar Islam dan umat Islam berarti kehajar kelawan gampang tercapai cita-cita dan susah susahan. naik para terkabul pernyonan-pernyonan. عليه النيات على كل نيات صالحات على نية القبول وتمام كل سول ونين لكل مأمول بحق سيدنا الرسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحه الفاتحة देह हाँ। Para pemirsa, para mitra pengajian Banyak Kiraun yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan juga nipun Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di dalam bulan saya menjaki serang ajunan daripada Allah Subhanahu wa bulan Ramadan kita bulan di mana Allah Subhanahu wa taala notop dak ke bang labang bang labang neraka muka dak ke bang labang bang labang suarke Tepat puasa orang yang bernikah. Esam badan itu anak bin Allah. Langkong-langkong ini lah. Kerana menjelang buka puasa. Kita lebih mustajab boleh. Langkong langkong boleh dengan dalam. lakong Lailatul Qadar. Sekali Lailatul Qadar kat ditoh. Sepaling sekut pada ketepatnya sepuluh akhir bulan Ramadan. Dan paling diharapkan pula yang kita di tahun ini eh, tangkal cil kencil cil kencil. Tangkal selekor, telur lekor, sekemik betul lekor, sengal lekor nga tangkal kan cil Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikam pola masuk dek ke sepolo arese terakhir artinya tanggal lekoran bulan Ramadan maka sarung apa ni? Ini kayak pesekan. Asrada artinya. Asrada se'ibadah ada kajunan ni pun Allah. Pulau nampun lah masuk tangka lekoran. Nengi malam-malam lah. Oleh tangkal selekor sampai lestari. Ketoi ram yaki kelabun ibadah. Keluarga-keluarga pun pernikah, eh bungin. Nabi tepat Lailatul Qadar. Tepat neneng i. Eh, sepuluh hari bulan Dhul Hijjah. Yang ku ingat Lailatul Qadar. keluarga-keluarga eh, ni. Nabi tepat. Neneng sepuluh hari seterakhir dari bulan Ramadan. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ له أهله Eh, dalam riwayat lain, eh, dalam riwayat si Muslim, riwayat Imam Muslim, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخيرة في العشر الأخير ما لا يجتهد في غيره Jadi kanjeng Nabi Menabi tepat dekat tangkel lekoran bulan Ramadan, maka katanya luar biasa. tak kata ketika itu menabi kanjing nabi kento menabi di luar epon 10 hari 10 malam epon bulan eh, Ramadan jadi paling penting melakukan kebaikan paling penting melakukan kebaikan Iki pada ke dan yang ini sepuluh hari bulan Ramadan. sebelum A, saya terakhir. Ilm riwayat selain terbagi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu al-ashr al-awakhir fi Ramadan بأعمال لا يعلمها لا يعملها في بقية الشهر. Pada pasal kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah mengistimewakan sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadan diistimewakan dengan amal-amal yang tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Istimewa. Mana bin sampai nenek akhir sepuluh akhir bulan Ramadan. Kanjeng Nabi ini kasar dongku melakukan amal-amal yang tidak pernah dilakukan di luar bulan Ramadan. Karena badan yang di eh dalam 10 malam bulan Ramadan ke kemungkinan-kemungkinan terdekat turunnya Lailatul Qadar. Men Lailatul Qadar kan tanamun khusus ke aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain umat-umat sebelum kanjeng Nabi Muhammad tak ada, tak ada Lailatul Qadaran sebelum. Lam yu'tiha man kana qablahum. Rasulullah itu tak pernah Allah Ta'ala akan tu tak paring dekat Lailatul Qadar dekat orang-orang yang sebelumnya. Umat Muhammad. Berdecukan hadis nerangaki bahawa Lailatul Qadar kan itu terjadi nenengi malam-malam kencil dari akhir sepuluh akhir, sepuluh hari akhir dari bulan Ramadan. Maka pasir-pasir orang saat solat dengan dalam Lailatul Qadar kerana iman dan kerana nyop rekan maka esa pora tu setusan saya ada dan saya ke budi. Setusan saya ada dan saya ke budi. riwayat Imam at Tabrani dari Sidina Ubadah Ibn Samit matabu iltamisuha fil asril awakhir nyopri apa kapi dak qadar nanangi sapolo areh Sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadan. Tak kelekoran. Selekor, telur lekor, segami petul ekor dan sengal lekor. Selekor, telur lekor, segami petul ekor, sengal lekor. faman qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar siapa-siapa orang Saya salat ning dalam Lailatul Qadar karena iman dan kerana nyopre ganjaran maka sepuluh tu setusan sega ada bantu setusan sega budi. Wufir lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Pangkin Cek Lailatul Qadar ni ke bedengar tengerna. Bedengar tengerna. Dan yang dalam Lailatul Qadar kan tu biasa nak udara kan tu tak panas tak jelek. Setingan. Ben tade ondem. tade ondem. Ben tau cen. Ben tau cen. Tak ada angin. Tak ada angin. Ben tak ada bintang ngelek. Tak ada bintang ngelek. Biasanya kan ada bintang ngelek. Lailatul Qadar ni ke sobung. Sobung bintang ngelek. Berde si setong waktu si Aisyah panika motor dek kajunan pun begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menabi abdi nek ento ampun ningale tanden Lailatul Qadar. Kenapa saya imau si ento Rasulullah? Qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, muka-muka sa, eh, ajunan. Yang tengah pora. Ajunan malam mata daripada ini. Ngapora. Dia kaptin sebab ajunan kentu maha ngapora. bersenang seneng ngapora ajunan. Nyonya semua rakyat ini kentu ya. Allah. Aku kong orang yang sengah pola itikap ni Lailatul Qadar kerana iman bernganyuk mereka jere. Sebab orang tu sana sih ada sana ajunan ni pun Allah Subhanahu Wa Taala. Pas iktikaf Rasulullah kata, menabi ini sepuluh malam terakhir bulan wadah. Ini iktikaf. Kebiasaan, kebiasaan ketiga Toh. Ini kaya fakta sampai setelah kanjing Nabi ini. Sampai setelah. Mereka orang yang panik iktikaf. Edelim sepuluh malam ipon bulan dul hijjah. Yang atikap ni edelim bulan Ramadan. Nenai sepuluh arah terakhir bulan Ramadan. Maka orang penikah oleh kenceran pun ahaji ah dukale. Aumroh ah dukale. Mana bi mulai tanggal selekor kita penikah. Mulai tanggal selekor kita apa ni lebih biasa itikaf dan yang masjid kalau itikaf ni di masjid ya, biasa aki serang ajunan depan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf dan ngisap malam terakhir bulan Ramadan sampai settle. Dan kanjing Nabi kan tu settle maka raja-raja dengan kanjing Nabi kan tu juga diiktikaf. Nerosaki kebiasaannya pun kanjing Nabi. Pasanan orang si itikaf sepuluh hari, sepuluh malam di bulan Ramadan, ni kepada ban si haji dukale ban umrah dukale mahani atakaf ashran fi ramadan kana ka hajjataini wa umrataini siapa seorang iktikaf ni eh, dalam sepuluh malam terakhir bulan ramadan maka oleh kencana dua hajian dua umrawan Orang yang sedik ngudiin dan ini. Malam-malam kesebut. Terjuga dan ini dua malam eh pun telasan. Telasan petra pun telasan. Terjadi. Maka tak mati. Ate ah, nah. Di saat. Ate-ate nah orang lain. Penikam pun lah. Mati. Badan empat malam. Mana bisa empat malam kentuh. Era meki kelama ibadah. Maka wajib orang pernikah oleh suarga. Wajib masuk suarga. Nampakan pernikah. Malam-malam sempat pernikah. Kita nikah laylatu taruyah. Tina taruyah. Walaylatu arafah bantin arafah. Walaylatu nahri bantin nahar. Wa Lailatul Badri ban malam Lailatul Fitri ban malam tasan petra. Pasanan yang dalam bulan Ramadan kak itu, tengah pun begitu masuk bulan syawal masuk malam telas wajib pun orang yang bernikah azakat petra mun sebelum telasan sebelum malam telas tak wajib lagi sewajib begitu ampun lah masuk malam bulan syawal malam telas pun puasa dalam bulan Ramadan tahu kefokusan kefokusan lain epon, kefokusan kefokusan lain epon, aneka ki terkatung-katung berdiantara langit dan bumi kecuali ampun la eza katen betra tengah pun eza katen puru panik terbang ke atas amal-amal pun manusia panik Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Almatar saus pada manfaat di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله الغيم من بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا دور رسول الله وسيلته أن لا اله الا إلهنا ولكل قلب عظيم فرج ونحن في فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي يا حاجاتنا غريب اللهم أنت له ولكل أجد بقضي بسم الله الرحمن الرحيم ما يبدأ الله لنزل محمد بلا ممسك لها وما يمسك بلا مرسل من بعده والعزيز الحكيم وصلى الله عليه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 Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته